どうも自由女子のゆじのです私の名前はいつかなんでかわかんないけどゴキブリになっちゃったんだよねどうしよう元の姿に戻れないポテトだおいしいおいしいわおいしいのかしらめちゃめちゃおいしい何してんの